Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies. Non à la discrimination. aïe, Non à la stigmatisation. Non à la discrimination. Non à la stigmatisation. la oso. akezotonga na moye iziati tënë na la tënë ti ngangu oh. iziati bina gingi e eh. azoswake na kobela o oh. ti songa woso iziati mu na lavundu e eh. loyekezo bata na seni tyala ye bango ya timene akeka joni nyongo yoro njoni akemuna molege tingba na seni aye, aye, eh, aye. Eh. La stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH continue à être un la na la kwe aye non à la discrimination aye eh. non à la stigmatisation aye non à la discrimination aye eh. non à la stigmatisation les commérages les insultes les menaces ou agressions physiques constituent une forme ou manifestation de stigmatisation le rejet social et la discrimination prennent de nombreuses formes. Manque de respect envers les personnes vulnérables au VIH ou touchées par le virus. Attitude moralisatrice ou dénigrement. Négligence, soins refusés.